Друзья, с вами я, Виткрафт, и это а. новое видео по Блудра. В этом видео я собрал команду Dreamworld Entertainment. А. О, кстати, я вижу ваши а. скины, никогда не видел. Чё? Слышимся? Тимы? Так. Так. Этот ресурс я слил за... каких мы идем? Вообще-то э, создал этот. Кажется, Лола ложка создал. И то. Ага, думал я дебил, ты куда строишься? Ага, гудбай, малыш. Ого, изи кровать. Ага, полный Вообще, просто мы мастерски играем. Мы реально как профессионалы. Я вообще-то иду ломать желтый А я на желтых иду. А, желтые там ходят. Идиот. Да дод не тут, покойся. А, у них вообще кровать не устроена. Изи кровать просто. Я их, я их уже сломал, вам надо... А. Охренеть, просто какие-то нубы здесь все. Ну, Кого вы здесь не можете убить? А. А где? Эм, я взлетел, ребят, вообще-то. Это можно так? Да мне кирка. Э, урод, ты мой. Замочите его.